Hai guys, kali ini kita akan belajar membuat donat Kita akan belajar membuat donat untuk dimakan sendiri atau buat jualan Resep ini anti gagal, udah diuji coba di dapur mandul Bahan-bahan berupa bubuk tepung cakra 1 kilo, gula pasir 250 gram, susu bubuk 30 gram, butter bonus 3 gram, sap instan 15 gram, ibis 5 gram. Bahan-bahan kedua, telur ayam 2 butir, susu cair 100 ml, air es 350 ml. Bahan-bahan ketiga, butter unsalted 125 gram garam 15 gram Hai happy guys sekarang kita mulai cara membuatnya tepung cakra gula pasir susu bubuk sapi instan ibis Bekerbonus. bonus lalu diaduk sampai rata lebih kurang 5 menit untuk di rumah bisa menggunakan mixer biasa setelah merata lalu masukkan bahan-bahan kedua telur Cair. Air es. Lalu diaduk. Diaduk sampai merata, sampai kalis. Di rumah bisa menggunakan mixer biasa. setelah kalis lalu masukin garam sama butter unsalted lalu diaduk lagi diaduk sampai merata sampai kalis setelah kalis lalu diangkat setelah itu ditimbang sesuai ukuran Umumnya ukuran do satu donat 55 gram. diamkan selama 5 menit lalu dibentuk supaya tidak lengket dioleskan sedikit minyak sayur kita mulai bentuk donatnya ditekan pakai roll lalu dibalik setelah itu digulung lalu dipanjangin lalu dibentuk bulat disatukan Kalau udah selesai didiamkan satu jam sampai mengembang. Bisa dimasukin ke dalam blender supaya lebih cepat. Ini adonan donat yang sudah dibentuk, sudah mengembang dan siap digoreng. Panaskan minyak dengan api kecil sampai 80 derajat. Bisa digoreng 3 atau 4 sekaligus. kurang lebih 2 menit untuk setiap sisinya cukup satu kali membaliknya jangan dibulak-balik supaya pinggirnya menguning sedikit ditekan jangan terlalu keras sudah matang siap diangkat didiamkan sampai dingin lalu diberi topping donatnya siap diberi topping ini untuk topping donatnya coklat dark kompon white kompon pink kompon butter cream, keju gula bubuk kacang almond kacang tanah, coklat Mises. Donat original dengan topping gula bubuk. Donat dengan topping keju oleskan buttercream sampai merata sudah merata lalu parutkan keju di atas donat dengan rata topping dark coklat topping pink coklat topping coklat Mrs. topping kacang almond donat original donat keju donat dark coklat donat white coklat donat pink coklat donat oreo donat kacang tanah donat kacang almond donat coklat mixes siap buat pesta donat